各位观众，欢迎来到冰冰的频道。我们又来到刮刮乐的时间。这次我们要来刮的是财神报道。他这张最高奖金是头奖八十万。那我们来看会不会刮中呢？说不定我就刮中了八十万。拭目以待吧。不如说，我们马上来刮刮看。 Go，选出的是财神报道的七十八号编号。只要我的号码对中幸运号码，就得到奖金哦。我们来刮看吧。刮完了，来看有没有中。 感觉更孤哎，好可惜哟。没关系，请问你们喜欢看冰冰的一场世界刮刮乐频道吗？喜欢的话，帮我按赞、分享出去。还没有订阅的朋友，帮我订阅哦。 我们下个影片见，拜拜。